ел газетінің 11 мамырдағы санында жетісуда жер дауы неліктен жейлеп кеткені туралы айтылып, орталық қалалардың маңында ғана емес, шалғай ауылдарда да осы тақырып өткір мәселеге айналғаны сөз болды. 2020 жыл отандық банк саласына айтарлықтай өзгеріс салып келді. Бір жыл ішінде банк активтері 5-3 триллион теңгеге көбейді. Сарапшылардың пікіріне құлақ келсе, газет тілшісі Абай Мағамбеттің коронадағдарыстың банк секторына әсері мақаласына зер салыңыз одан өзге қазақтың көне карталарын зерттеп жүр мақаласында профессор тарих ғылымдарының докторы синолог шығыстанушы нұрлан қожахмет әлемге әйгілі гарвард университетінде гуманитарлық бағытта сабақ беріп жүрген айтылды ғалымның зерделі ғұмырын газет тілшісі айдана шотбайқызы кеңінен тарқатып берді былтыр өте ес болған 32-ші жазғы олимпия ойындары COVID-19 індетіне байланысты бір жылға шегерілген еді. Бүгінгі таңда жапондықтардың саяси әлеуметтік жағдайы қалай болып тұр? Әлем жұрты биылғы жазғы олимпия ойындарын тамашалай ала ма? Бұл туралы жазғы олимпия ойындары өте ме мақаласынан оқи аласыздар сонымен бірге отандасымыз альпинист мақсұт жұмаев тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай гималай алтылығының бірі лабуче шыңын бағындырды ақжарқын хабарды газет тілшісі айнаш есәлінің мақаласынан саласыздар. Жаңалықтар мен сосында ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстанның 11 мамырдағы санын немесе егемен кз сайтын қарай жүріңіздер